اليوم راح اتكلم معاكم على المضادات الحيويه الموضوع جدا شائك وجدا مهم فرجاء تشوفوا الفيديو حتى الاخر راح اسالكم بعض الاسئله وبدي تفاعلكم معي على التعليقات أه، تعطوني ارائكم المضاد الحيوي هو عبارة عن مركب يتم تصنيعه أو أه، اكتسابه من بعض الميكروبات الأخرى لمكافحة بعض الأمراض مهم جدا نعرف احنا المضادات الحيويه تستخدم دائما لعلاج الامراض البكتيريه بشكل كبير وبشكل اقل تستخدم لعلاج الامراض الفطريه لكن ولا بحال من الاحوال هي فعاله في مكافحه الفيروسات ايش يعني فطر ايش يعني بكتيريا ايش يعني فيروسات هذول ثلاث انواع من انواع الميكروبات اللي بتسبب الامراض الى الانسان كل واحد فيهم له تركيب معين ولهذا السبب المضاد الحيوي هو فقط فعال في حالات الالتهابات البكتيرية وليس الفيروسية أه، مشكلتنا احنا بشكل عام انه اول ما نمرض مباشرة من غير ما نعرف شو طبيعة المرض وليش وايش الميكروب اللي مسببه بتلاقينا لجأنا للمضاد الحيوي وبلشنا ناخذ فيه طبعا هذا على المدى الطويل خلق مشكلة فعليا قائمة حاليا أه، انه صار في نوع من ال resistance او المقاومه لهي البكتيريا لانواع المضادات الأول مضاد حيوي تم اكتشافه سنة 1923 وأدى إلى الاستخدام البشري في عام 1941 اللي هو البنسلين ولغاية 2015 وإحنا والعلماء بيخترعوا مختلف المضادات الحيوية قبل ما أحكي لكم كم مضاد حيوي موجود بدي أسألكم <clears throat> أنتوا بنفسكم كم مضاد أو كم نوع مضاد حيوي مختلف أخذتوا خلال فترة حياتكم آه، الجواب الغالبيه راح تقول يمكن ثلاث انواع او اربع انواع آه، انا راح اعطيكم ايش اللي حاصل حاليا عندنا موجود احنا في في الاستخدام البشري ما يقارب ال 16 الى 17 18 نوع متوافرين في الصيدليه بمختلف تصنيفات المضادات الحيويه لعلاج الامراض لكن لو اجي احكي لكم انه من عام 1923 لغايه عام 2015 اخر مضاد حيوي البشريه اخترعت اكثر من 140 مضاد حيوي فلكم أن تتخيلوا من أصل 140 مضاد حيوي تم اختراعهم خلال الفترة اللي احنا عايشينها عندنا حفنة بسيطة جدا حاليا في الاستخدام الطبي والسبب انه هاي البكتيريا عم آه، تقاوم المضادات الحيويه اللي بيكتشفها الانسان وعلى اساسه بتاتي الحاجه لاختراع مضاد حيوي جديد لنقدر احنا نكافح فيها الامراض ايش اللي بسبب آه، مقاومه البكتيريا هو الصراحه احنا اللي بنسبب مقاومه البكتيريا السبب آه، هو سوء الاستخدام لانه احنا بنستخدم المضاد الحيوي لكل نوع من انواع المرض من غير ما نعرف شو المسبب الاستخدام العشوائي من غير ما نعرف نوع البكتيريا اللي مسبب المرض ولاي مضاد حيوي تتجاوب عشان هيك هون بياتي دور المختبر مهم في عمل المزرعه البكتيريه، المزرعه هي الفكره ان نعرف شو الميكروب اللي مسبب المرض وايش نوع المضاد الحيوي اللي يجب استخدامه لمكافحه هذا المرض. ثلاثة آه، مع الاسف في حال لو احنا التزمنا بالتنين هدول وانه احنا ما اخذنا المضاد الحيوي على اي شيء وعملنا المزرعه البكتيريه بناخذ المضاد الحيوي بفترات مو صحيحه بمعنى انه احنا بناخذ المضاد الحيوي لمده يوم او يومين ومباشره بمجرد شعورنا بالتحسن بنوقف هذا المضاد الحيوي طبعا عدم تكملة كورس المضاد الحيوي بخلي نوع من البكتيريا اللي بقت على قيد الحياه بسبب هذا المضاد انها تتفاعل مع هذا المضاد وتكون له نوع من انواع المقاومه آه، مسؤوليتك انت كمريض فعليا ما تاخذ المضاد الحيوي الا في الحاجه وفي الوقت الصحيح وبعد عمل المزرعه البكتيريه ومعرفه نوع المضاد الحيوي رح يجينا يوم يا اخوان ويوم قريب جدا تتفشى فيه الامراض واحنا ما عندنا نوع من انواع المضادات اللي احنا ممكن نستخدمها لهذا العلاج الرجاء الانتباه لهذا الموضوع ونشر المعلومه ما تاخذوا المضاد بشكل عشوائي واذا اخذتوه خذوا المضاد الصحيح واذا اخذتوا المضاد الصحيح ومش بشكل عشوائي تكملوا كورس المضاد ما توقفوه ابدا وهذا الحكي يتناسب آه، مع الحلقه اللي احنا حطيناها عن مسلسل فواصل آه، كامل هو لما اخذ دواء الجاره اللي هو اسمه العامل العالم الله آه، اسال مجرب ولا تسال طبيب ونتمنى لكم الصحه والسلامه دائما